können wir jetzt spielen? das war's dann wohl mit dem neuen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank für jedwede Unterstützung, ob nun kostenlos oder finanziell. Der größte Dank gilt natürlich wie immer unseren Patreon-Supportern. Danke dafür. Außerdem bin ich heute noch live, nicht auf meinem Twitch wie sonst jeden Mittwoch, nein, 19 Uhr live bei Imp auf dem Twitch-Kanal. Der macht einen Live-Podcast und da bin ich zu Gast. Kommt gerne vorbei, ich würde mich freuen, wenn ihr zahlreich erscheint. Link in Beschreibung. Ansonsten einen wunderschönen guten Tag noch.